east africa General Kagame, okay. president wa rwanda ne president wa uganda ne president wa uhuru kenyatta muigai batudde ekitazuumin mm. magufuli yabaddemumanyiminista wa tanzania wa trade profesa mulamba yazze mu palament naga nti ebitebitukwatako abo banothern collido kati how do you think of uniting east africa when you are also secretarian nti eh, tanzania yegamba ne burundi ebintu bitukwataka bayita northern that's the northern corridor eh, tulimu why whatever they discuss concerns them with the mumbasa port bali ku transport ye mumbasa eyo fe tetukwatako why is it that uganda diverted this oil pipeline to tanzania netagiisa kenya the reason is simple kenya's politics is unstable uganda esobola okugamba ti sister organizations spla tebagirwani yagisanyaawo mm. egundi kanu yaggwawo e kenya bino bijubiriani bijja nebivaawo kyama kya mupinduzi bulubiikandirayonit lwaki twakyosa pipeline nti abajaliwo under the influence of Raila Odinga uprooted our, the red line eyaleetera ey this is when president museveni eyalifuted kenyan journalist to come here to entebe aba dressing mm. nabagamba nti red line we can divert it to, to tanzania why red line ereeta ebintu mu uganda bajaprooting abajaluo mm. hey. nibaga nti amajegafe gali kenya omanyirwa nefuulako minister of foreign affairs nitwagenda ne president e nairobi gwe e, ne bamugamba nti amajego gali mu uganda amajego gali kenya gegatta abantu gekakolaki nagenda okulaba nga bamunyigiriza ali yekka talina minister for the affairs chinani yaddressed an international conference press conference in nairobi as minister of foreign affairs because when there was no one nibajja nibantesako mukabiri nabagala don't talk about mirundi mumwakozeewoki era abasajja abo kyebakola balonda omwogezi an official spokesperson on kenyan affairs to fight me gundi ate naire bamulwanyisa opoloti opoloti yali mugundi became the defacto spokesperson of uganda no kenyan issues because mirundi yayogedde ate nalinga nakikola nesiriranga president yatambula namukyalawe all protocols resigned by the two teriyo minisita mulala because these ministers bo tebategeera nti president ayina gyalaga kankwate minisita bagala setehouse yebebasasulira nayeno bajjeyo sete pulezidenti nga bwasayininga protoco mukazi we yagirisivinga ate mumateeka kirikola era nabuuza jjo kananathani yali omubaka wa, wa uganda mu esiranka nemugamba ti pulezidenti bamutuuza mukimotoka ekiririsike mm. nga abavuuka bagala omulaga nti bakola ekibina ekimakatika babajjayo ebimotoka ebikadde nebabiza ku luguudo kigundi bakitunuli abasirikale nebakankana museveni yakiyingiramu museveni tasaaka yakiyingiramu nemubuuza nti insitute yeyo gyebawa abavoka esiriranka yakomawo nanga nze bangoba nabivaamu naye ihea itisini ruwero nti mm. siranka gundi donation gyeyatuweeri ruwero some of these donations are not followed up why the minister does not around mm-hmm. kakati nkugamba nti east africa ekyo kimu nakirabye the tanzanians address the minister of trade a professor addressed parliament and told the parliamentarians that the meeting that took place was not uh, it was the Northern Corridor uh, Summit. Summit where Tanzania has no interest. Mm. Two, as you people, you are sticking to the dr- trucker drivers. Rwanda has Rwanda. You want to deny you. Rwanda, yet to Tanzania. Babidi. Rwanda, ne proposing. What I propose, logo time. Rwanda, Rwanda, is lile driving. Eh, yes hmm. did somebody let, let somebody drive a truck from mombasa to the border another person in uganda we have monitored ferongo time ajaji je wagituse mu uganda nga bagifuyide hmm. yes this is what theyare discussing rwanda has introduced what we call lile driving lile driving mu uganda tikisoboka wayi rwanda wants to solve a problem in uganda people are want to perpetrate a problem bagibireko sente yes taliyo taliyo musente taliimu and what exposes them abanyankole balina olugero olulungi nnyo lukugamba nti embuzi yange lwebula empisi yakuno lwefulumya obusa obulimu ebyoya byembuzi obendiga hmm, eh? how do you explain the fact that scrapers egondi eh, zino zino bino ebizimbe ebiwanvu bino eh. mm, mm. nabisoma eh, siri kyerabira mm. nagenda mu ssomero okusoma erubaga nava mu siniya t natandikira mu siniya t nga tudduze ku boda essomero lyaffe baaliggala emutukula then i came nasanga basoma but i was salaly harast i don't know why they harast me naye ndo they detected my stubborn in ezandiki nga siri mupya ngaabalala bonna babupya so i found them a woman teaching in the geography of north america, america. naŋŋamba you mupya man can you tell us the tallest buildings in kampala i have never stepped in kampala mm. i'm a village coming from kalagala nemugandi i don't know tebansekerya mu kibiina hmm. the first day i don't know why they harassed me the, uh, the chemistry teacher came mr mupya i hear there is a new man who has come yes naye nali smart nnyo an expensive things muganda wange yandabiranga nnyo eh, eh. nze ganyambala esaati yesomero eh, nti yakuba ya white ate ah, nayina enkola nga nze sifunga kikalo ngaesaati nazisala nga bwempanika omukono gwenti ngaolubuto oluvayo omukundi nga nsifunga kikalo the headmaster tried mi nga tansobolerako ddala no empale empale nga nzijira mu suuti nagenderanga kusomera mu suuti ekooti yange nenjijjamu uniform neerabika mm. eh. fujjo lyavadda <laughs> thats why these people balaba omusajja omupya jjidde mu suuti ekooti yange nenjiteekalinga naye nga teri very expensive mm. owa kemistry nina nanumba buto nawy misa mupya yo misa newcome whats your name nemuddamu agati obanamugamba ki nti by this time eyajja eh, after three days nga maze okunsomesa kunsomesa ntoeramambulya nti omupya ayina olugezigezi lwamaanyi kati yakava jja twaimbalasibi whats your name again nemugamba no by this time you dono my name nagamba omusomesa wa chemistry three days kambadde mukibiina <laughs> bamwyitanga segirinya naye nampeereza mr newman stand up nenyimirira what's the color of water nti white no no no no water is colorless bahumiliating abasajja abo naye kyenabakola nakola efujje ku ssomero nalekayo katono okulyokya nabahalasinga nahalasinga abasomesa teri kwe nasoma naye atamanyi kakati nkugamba nti these people tebasolvinga problem rwanda mm, e yaleserire e what if kati ogambe tuli bameka minus be bakajanja banga bagenzi kyembuuza eh, tusigaza bameka kakati abo tebamanyi kyetuyita professional psychology tasobola babuulira hmm. nti one nabagambye nti omulwadde aluma ejiiko the moment twagenda ne president e italy e roma kwolipapa zemuko nababuuza nti but im seeing the pope is improving we got a new doctor mm. oli dokita bali bamugyeko we got a new doctor kakati tugeze if your formula of local down mm. is succeeding in uganda where do we see the results the results can only be reflected okay, in the number of infections mm. hey. kakati has this strategy of local down mm. has it worked because the number is increasing nja kugamba nti ye mm. lwaki mm. cases teziva mu community ziva bweru mu truck driver after realizing teri kintu kyangu nnyo all of the research jitukola to find out what brings the virus the moment you understand how something operates you've defeated it kakati what have you done in the last two months about the trucker drivers and how do the trucker drivers the trucker drivers transfer this kawuka into society when the president said designated places mm. what, what, did, did, are we seeing the response mm. do we see vigilance when a man drove a, a, a, a truck from the border Maraba. and was intercepted by the mubende people where he went to unload his truck nti emifatiso gyava china yavuze emotoka ngaalimu nedriver we bamukwatidde mubende ngaagenze musomero okugjamu emifatiso agiteekemu abemubende nebafuuka vigirand tetumukiriza kgenda nebagamba abaana bange ntira babo nabo bagezi bagala kubba wy bagala omusajja oyo bamukume bamugee nti waliwo malaya eyeropinze naye gweyafunye awo kakati bakole bafulume bakalintingewo sente ziyingire this would be a scandal how did this man drive all his way unescorted how many designated places did he visit if we are vigilant about the trucks no kituyamba kiyamba ababbi okufuna <coughs> tebayinza kujjawo badrakadrnakizuula kasita museveni ayogera position ku kintu bakibiramu kasita museveni awaana omuntu nga muzina kuba musa omuntu omu kuba nakalema omuntu omu mm, wy nabaziga once you see something somebody invoking museveni's name mm. era nga tuteeka mu nkola ebiragiro bya president ke katabo kano kenawandiika nti kana akatabo the chogamu people yeah. were misusing the directives of the president president tasobola kugamba nti bagamba nti mwabali ku road block abali ku defense muba omukazi owolubuto nga bamutwala mu ddwaliro whats the role of the female policeman we see there oba omukazi abalimba ntalina lubuto mumuzeeko ebbali omukazi amukebere museveni si abalagira okugana uh, uh there would not be even order mm. nti mala okufuna ebbaluwa ngaotwala omuntu mu ddwaliro common sense will prevail is this fact sickness is this fact pregnancy is it fact what what do they do at the road block kakati bano bakole ki anti kyenkubuulira era nga betuteeka munkolaoyina mutwe ki oyina mutwe ekiggwe museveni tayinza kubalagira kulemera ku road blocka mutte abantu museveni yagamba what have we done museveni is commander in chief mm. we have soldiers in equatorio gine if you don't know we have soldiers in somalia, somalia. Hey, eh, mm. we have soldiers in Somalia. We have soldiers in Southern Sudan. How does he command all of these soldiers? Gali Kampala. Gali Kampala. Museveni ya kugamba. Nti ukamanda wangi mulekera situation of flexibility. Na asala wali. Hey. Eh. Ground. The situation of flexibility. Nti nabira na 14 years. Nagati you see these soldiers. I leave them with the, the, eh, the possibility of flexibility. Siri iyo. Mm. Kugramu nitari iyo. Mm. as long as you observe the code eyamage other things tagenda bagati kati mwavule yefumuseven did not tell you tikwata omugga okuba owa bodaboda asitudde omulwadde bombi obakube bakuba ne bakudumi bange hmm. museven tagambangako nti omuntu atalina saawa kana obuzaavu agaddewo ku saawa emu owa local defense najja nti nguza sigala babe omuntu ekyo si kya museveni be bakwasa omutwe ekyo si kya museveni museveni tabagambangako nti muyingire amayumba g'abantu mu bbe era inifact amugetting two explanations miebe risacha one you, you are going to sun uprising if we continue lockdown, lockdown. the soldiers are going to, meet, to, to, to, to, to meeting the soldiers that are escorting food astri- uh, proposing, proposing a mutiny why they have gone through all of the avenues tebatuuka ku museveni babuuza ffe bano bafuna abaledi kulosi mubawa badriva mubawa bano bonna mubawa asoldiers supposed to get money or not they are doing a job, a job. kalemire where are you explain to the soldiers president yakisanga mu state house nga abaserikale bacomplaining ekintu kyekimu the, the, the civilians were getting 70000 shillings per day nga bali up country abajasinga tebafuna museveni found a solution fenna nakole compound figure nga bacivilians tufuna n'abajasi abaliwo ze bafuna kuba the argument is omujasi wali badde mu barracks are you supported to get an allowance eyogaba emmere kibabuulire anti kakati gundi era nze kyobaolaba ndabirabira mu state house nti puresidenti teyasooka kwagala kyekebwa ku journalism mm. nemugamba yabuuza napito nti lwaki ebintu byange tebifuna ebank manager mm-hmm. sisout it was econman yagani tikiwulirangako kakati yemuyekera he wanted to find out museveni yababuuza if you can bealogant to me the Then. president of uganda for an and you don't respond what happened to those small people who come to your gundi kakati gonde president nagamba nti after failing to secure a quick ron mm. from stambic which, which formally belonged to government airanga sudiru crane bank. bank within an hour sudiru had uh, finalized naye sudirwe yabakolera ekintu ekyo bagala batya banka yomukazi owobukulu asante yaponda ne mateke ah, kakati nkubuuza museveni yalonda buchaman as easy envoy mwiki mugeto hmm. nalonda gunwill he not be surprised to hear nti buchaman talina mmere kisoboka abatwala emere mugeto ne omuvuyi wa museveni mugeto kubanga ye museveni rikurusigudupeoplebano tebabagala bakuba kusasira ne bamuteeka bwali hmm. have you seen kusasira have you heard about her in the recent pas isaingiro why the mafias who are now involved in disputing food don't want kusasira to come near them nze kyovula bano nabalaba tebanfuga tebakola ki nekolera byange olaba mafiya bwe yahambulirize serunjeserunjeji yayogedde ekigambo omanyi nze byempulira mu bantu hmm. bannange ne bwe mba njagala nnyo sente z'aba donors hmm. naye sente z'abamalaayo sinza zikwatako if we captured all of those women mm. who masqueraded in public as malayas are they malayas tubalina baana bebazaala abagenze we are hired ba, ba and eventually mm. by the time it settled it down it had nothing to do with the mayor babbi bali mu ofiisi ya meya sente zino zava mu international zowa zibawa zowa zibawa buno oluwambo abako tebalidde zino empombo zino empomba zabako empomba zabako zobalizibabadde naye olaba bainsitinga bamalaya mhm. ekikazi nekiwogana nekitwasamira kina negikyafumbiza bawala bakyo kubanga babihayalinze bije mukifo kyobamutiyagabyosingabiwabaloodefense kakati mbadde mbabuulira nti loko defense bagimbuulidde mm. ndi loko defense bwe baba batraininga abaserikale bayita mu process ezisatu one introduction to the camp two introduction to military science tukiyita dehumanization hmm. okugjamu obwomuntu bakugiramu ddala obwomuntu nobeera mukambwe ekyo kati the last three months egibeerawo kukugjamu bukambwe bwe bakuteekamu to prepare you to work for the public nkyembagamba nti madinedipomas ebetukola njagala okukuba enyondo njikukuba bagambye okansiiga akabuka bagenda mirundi yono okumugoba ku tv ne radio tukamusiige kakati gwe bakansigalebaga nti ndi positive omanye ekikolebwa mm. ate okola abakola wano babagizinzeeko mm. kuba naawe oyina contact yo nebaga nti mu palament tufuneyo omuntu omutumu miliyoni bisatu palament eggalewo tubanoonyi kakati oyo kumaaso gundi naye nze ngamba inehambowe singa fe tufuna omukisa kyembagambye mm. how can we help each other nga tetukirekedde president museveni we have learnt now how the disease spreads and how it is prevented yes. social distancing avoiding uh, groups gond uh, dispersing to be taged ne mm. sanitation mm. that's one two releasing food teriiyo bana bali ku lod bloke bo baba defendinga nti abakazi bafudde bazaala abakazi bakoze eki nani gavumenti organizations ezibikola zikujjiddeyo cases baalaze omusajja ngaka bamazeganagasiri n'omwana ono gwendina omuto nga bambi ekyana kiba kimugamba dadi n'omwana ono njagala okumutwala mu basenga abwe nesiina hmm. wempitira so if we can help ugandans to open up uh, airports why can't we allow ugandans families which were divided uh, nti oli bamukwatira masakaundi bamukwatiremu to find a mechanism to unite families because if you are liberal if you are sympathetic to kavuya mm. also be sympathetic to these ordinary people so that the liberalism mm. is spreadbona hey. yes it shouldn't be ah, restricted ah, kavuya yangambye nti my wife is coming with the 20 families ezitali zange why do you pick about why do you pick me right. two pulezidenti taping centers azite because tukategedde ati large scale ekibuga kyokale ne trading centers azite eh, kubanga ekalimonitaemusee theyar very vigilant the third group gyetulina okulowoozaako ennyo somebody brought emmere tekati nani gavument organization egavumenti efudde siri museveni afujja awadde abaka parliament mu what you don't don in politics sebo busuulu muna byabufuzi nomuwedda kikasatu nayogera ku lediyo akusiima okusinga yaza okuziika mukazi we tronot bannabyabufuzi bali lines naye kati nabo bahitinga headlines omubaka weegindi aziiza sente ate nalabe kalule kalule sengo era ddala muzeeyi ye yatutta emmere bagenda giteekamu amayinja nti obuwunga bwa kalule bulimu ettaka politics tobiteekamu ebyo nalabye negundi anifa kawooya why why are they shining now mwali mubalese ebweru politician toyiza mugamba nti aze ku mukolo gwo mumma enkoko mumma olumbo lw'enkoko naye mugamba asayininge pulezidenti bwasigala ngaalirigidi nga kulod bloka takyusizaako hmm. tudiploy abategeevu nga egundi distribution y'emmere nga akakiiko ka gundi kaffe ketusuubiramu emmere katugamba kuzimba gundi bizimbe katugamba kugulira gavumenti mumotoka are you bidding are you going also to buy spare parts what involve yourself in the lekasoma bayibuli fe abakatuliki kate balekawo bibasani pulezidenti akiddamu nnyo the money must be used to buy food right. anything that parliament contributed a supplementary means you can easily go back lockdown yeweddeko food mere yachi temuleka kutubulira temutubulira ebyo esafuliya zenyama tano tuzisigaziza emmere esigaddeyo naye abagenyi bagenze tebalidekyensembyayo kyotaambako eh. mpulira nti wasinkana franka tumwebazefranka eh, tumwebaza erangami eh. yafiirwa nze namukubira yafiirwa mukozi we mu lediyo Hmm. bamwita kanimukubira nemusasira ntwogera about 5 minutes yeah. hey. Eh. nekutesa nayogedde naye eh. wasirongo you see the problem you havenze eh. ah, you see nina ate sikozesebwa muntu hmm. nina principles kwenkolera one how many ugandans can refuse to go to, to, to work have suffered seven years. Yes. And I've written in my book, Fruits of Coronavirus, the new paradigm. We must have a new paradigm in this country. abalya sente ba mafia bakoma okubba sente mu buli kimu mm. yes nti ffe tugoba gundi ntumujja mu kifo ffe tetubbawo sente nasali ye tulina omusiba mu kkomera kakati sakwa yagudde eddala yes sakwa kasa yagenze mu kooti okuwaaba ani yandetedde ebbaluwa lwaki sinia lwaki gundi yegirese junia <laughs> ekyokubiri sakwa yagenze mu kooti ew'omulamuzi baladisi bonna bagenda gobwa why the constitution says an rdc shall be a retired senior civil servant a former cow a former permanent secretary a former senior retired civil servant most of the current crop of tekuli you go allow court allow court to stimulate bona bagenda kubako mbabulira bwana tebako babaseka banja omuntu omu yali agala kuba bawagira museveni hmm. yagoba rugasa nagoba kintu naga baseka banja nagoba bakatenda lutu nti tebalina erevo why ate ye bwe yamala okubagoba beyagoba bonna saamu yabajjamu nabawa sente nti museveni tabayambye there was no defense akakiiko ka palamenti akaali kakulirwa gundi kabagoba abasajja abo museveni eh, puresidenti museveni yalibadde ebiliyoni buli omu babagoba kululwe mm. lugasa olwokuba yamanyire okulaba puresidenti nalaba ebintu nga byononeka anod woman yagenda ekisozi bamukwata bembaoko nebamuteeka mukabangali nebamusibira egindi embalala wiiki bbiri abaana ba lugasa bebambuulira sengawo lugasa nti muyinza fe abannabudde omukulu buli omu omugezesa nosengawo naani hmm. noti nesalire nti biological sengawo ogundi nti lugasa bakamusibira embalala museero ki ntia nti yagenda ewa president natrespassing a former aladc an old woman i don't know whether the president had about it nti lugasa gwente tulwakitula looking for him he was arrested Putin uh, eh, uh, eh, uh, eh, on a pickup and he was taken, she was taken to Balala, where she stayed in the cell for two weeks. If Lugasa, who is known to the president, a former RDC of Kampala, a woman who worked very hard, nebamugoba lugasa sebaana yavuma lugasa mm. nti ekimwenyabwenya mu kampala museveni yandiza lugasa ataasoma lugasa byeyakola nomobilization gye bakola wano by the time museci came ekibuga kampala bakansalaza abasigamu baali bati those are fruits of lugasa naye bwe babagoba musekintu yaleka omulimu gwe mu capital fmande kintu najja mu state house nga president museveni ye yekka ye president gwe nalaba asooka okufuwa muzindalo gwalaba obagukola ngaebyuma bamugula ebifu aba ppu beexpert si bebagula ebyuma no ba end users bali ababbi bebabigula era nze kasa byafanga nga neddukira yes ebyuma birina okutambuzibwa nga birina sutikesi yabyo aa ah, babitwalanga bwe batyo nze kasa nalabanga nti bano waliwo ababbi besijja kulwana nabo hmm. nze one time nagana ogenda okapalinga emikolo gya president femas nebanonya nebambula amari nakubirisinaa mirundi tokabalira president president akunonya nemugandi nikoeronti ava nofisoka mulirabirira abaana bange nga nfudde nze ntambula nemizindalo nze mutani wa mirundi ntambula nemizindalo amiria ah, ntulemagala era nga ngenda kugoberemuga ngenda baluwa nensuma mu ofiisi emotoka eyo gyenafuna ampulirizasiyinza ah, kusukako wano njagala kwebaza okutuwuliriza kujukiza youtube chanel yaffe okusangako programu zino genda ku youtube otekeko stephen danstan busuura zonna ojja kuddamu oziwulirize neza mwezi gonnabamafiya bamafiya kati bamafiya ah, bagamba haa museveni nalifotinga kati enyumba yange ekoma kuwolopuleeti <laughs> nayesobola subscribing youtube channel yosobola okugoberera obulungi seveni natutta kati nalifotinga